kresek sawuran fuck that Yeah. Lolo. Oh, Ha, ha, ha, ha. Братюре! Братюре! Хою тогава мигава пенда Лангуе домангом рамбена Сынның ұрағая түйдайды Бұла kaya братюре Gusti Pemerintah larang Gusti ngakarya jagat Manebu Kalau mau karya aku kelawan kowe Kuat Surut Kutulah sing kemenan Agar lawi suka Suka Monggo mame arso pesanggaran ngene ae tunggal papan gobengi jenenge budaya kampung sawi uga warana dening dulur-dulur gagah wah mangeh banget dawuh nggih ampun diwatos kabeh bagus tak ajeng ya cah keripik dang keripik telo ya le sedeke dang watone rata buri se akeh bola saka ki bakal tutup ya le tak tutup kok